ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු හැපියව හරියට මුදේ 10ට හිරු නාලිකාව ඔස්සේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අද කවුද ඕගොල්ලන්ගේ ගෙස්ට්? ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැනටමත් මේ වැඩසටහන තනිකර ඔයගොල්ලන්ට සතුට පමණයි දෙන්නේ. හැපි හැපි හැපි. That's it, right? ඉතින් ඒ වගේ හැමෝම මුළු ලංකාවක් විනාසාගරයේ සතුටෙන් ගිල්ලන දෙන්නෙක් තමයි මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. තමයි මම මේ අද ඉන්වයිට් කරේ. ඒගොලොන් හෙම කියනක ඒගොළො ගැන YouTube තනිකර ඒගොළු YouTube කියන ලංකාව සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරා. ඒක YouTube නිකං අමුතු YouTube එකට වස්තියක් කරා දැන් ඕගොලන් දන්නවා කවුද කියලා ඉතින් මේ ඉන්න ඒගොලගේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත වැඩේ බිස්නස් මන්ලත් වෙලා ඒගොලෝ දැන් ලස්සන රෙස්ටරන්ට් එකක් ඕපන් කරලා එකින් තමයි අපි හැපියාව කරන්නේ ඉතින් මම ඉන්වයිට් කරනවා අනුෂ්ක උදාන Dulaj, adren tiliganoi de nama. Welcome to Happy Hour! Wasti! Darling, ambe, magay itterai di putuma vidira vinita. මුගලිනී නැගින්න පැචුට්ටක් එක බලාගන්න හරි. ආ බලාගන්න ඉතින් දැන් හරිද? හරි. කොහක් එකක් දෙන්නේ නැද්ද මට මගේ රෙස්ටුරන්ට් එකට? මේක නේන. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හ්ම් වෙනකොට හරි. ඔයා බැන්ද වුණා කමන්නේ හක් එකක් දෙන්න. ඒක අවුලක් නෑ. හක් එකක් දෙන්න. අම්බේ හරිම ලස්සනයි රෙස්ටරන්ට් එක හරිම ලස්සනයි ඔයා ඉඳගෙන ඉන්න විදිහත් ඔව් ලස්සනයි ඉතින් මම ඉඳගෙන ඉතින් මම කොහොමද සංවරයිනේ ඒකට කියන්න ඕනේ ඒක තමයි මම කිව්වේ ඉතින් ඒකනේ කොහොමද හොඳයිද මොකක්ද මේ <laughs> මට වෙන ඔයිල් ගාලා මේ පැත්තට පස්සේ ඔයා නිසාම යාවේ ඔයිල් කරලා මොයිස්චරයිසර් ගාලා බ්‍රේක් ඔයිල්ද ගෑ බ්‍රේක් ඔයිල් මේ යකෝ <laughs> ගාලා තියෙන්නේ අපිට බ්‍රේක් ඔයිල් කොල්ලන්ගේ බ්‍රේක් වදන්න තමයි ගන්න ගන්න දැන් කොල්ලනේ මේ උඹ ඔබ වැඳලා ඉවරයි හරි හරි කොල්ලෝ කොල්ලෙම හදවති කොල්ලෙ හදවති කොල්ලෙ හරි හරි දැන් මේ මං අහන ප්‍රශ්න පටන් ගමු ඉතින් මේ ෂෝ එක නැත්නම් අපි ගැන බලන්න නෙමෙයි අපි ආයෙ ඔයටට කකුල් දැකලා තියෙනවා අපි ඒක තමයි බලාගෙන මෙහෙම ආවේ එතන පේස්ටේ දාලා හල හල නැහැ ඒක තියා විතරක් මූණ බලන්න නැතුව මගේ හරි ඉතින් මේ තැංකව හැපියාවකට හරි කාර බහලා ඉතින් මේ එවනට මට ඔය දෙන්නවා මගේ ප්‍රෝග්‍රමයට ගන්න ඕනුනා අනත හුඟ කට එල්ලා තිබ යුරණයක් වස්ති වස්ති වස්ති වස්ති වස්ති කියලා ඇල්ල වෙදිල්ල තිබ මන් දන්නේ මන් දන්න හැබැයි මෙතන පින්තූරයක් තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ පෙන්නන්න. මේ පින්තූර දැකපු ගමන් ගෑනු ළමයින්ට අනුෂ්ක ගැන තියෙන අදහස අතර ගන්න වෙනවා. දුකෙන් හරි. ඒක පස්සේ පෙන්නන්න. පින්තූරේ ජීවමාන පින්තූරය. ආ ජීවමාන පින්තූරය. පස්සේ කතා කරමු. දැන් කියන්නකෝ යාළුවෝ දෙන්නේ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා යාළුවනේ. අපි ඉස්කෝලේ ගියා. ආ. හොඳ ප්‍රශ්නයක් එක ආපේ. අපි ඉස්කෝලේ ගිය ළමයි. ඉස්කෝලේ ගිය ළමයි දෙන්නේ. හරි. අපි දෙන්න ඒ ලෙවල් කෙරුවා මැක්ස් එක ඉස්කෝල නෑ නෑ ඉස්කෝල දෙක ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ඒ කාලේ හම්බෙච්ච මිත්‍රත්වය තමයි තාම තියෙන්නේ. ඒලෙවල් මැච් කරා. ඒලෙවල් මැච් කරා. ඒක දෙන්න කොහමද හම්බුනේ දෙන්න එකට? මම හම්බුනේ නවලෝකේ මේ ඉස්පිරිතාලේ. මාව හම්බුනේ රාගම ඉස්පිරිතාලේ. නෑ හම්බුනේ කියන්නේ ওই දෙන මීට් උනේ ඒක යාළුවෝ විදිහට මීට් උනේ දෙන ෆයිට් එක. හම්බුනේ අමතර පන්තියකනේ. අමතර පන්තිය. අමතර පන්තිය. කම්බයින් මැච් අමතර පන්තියක තමයි ඒ ඒක ෆේල් ඈ. නෑ ඒක ෆේල්. ඕ ඒක ප්‍රතිසාරන්න පුළුවන් මට. ඒක මැච් කරේ නමට දර නිකන් කියන්නේ මැච් කරා කියලා. ආ නෑ ඇත්තටම ආසාවක් තිබ්බා ඉංජිනේරිං ඉජිනයකට <laughs> අන්තිමට උනේ මේ වගේ පිස්ස දෙන්න ඉජිනර කෙන්ඩුන් නෑ මොකක්ද වන්දයකට <laughs> මොකක්ද වන්දයක නෑ බැරි හින්න <laughs> අපිට උමන තිබත් අපිට බැරි උනායිද අපිට ඕන බැරිවෙන්න අපට හැකියාව නහම තිබ හැකිය පොටපොට තිබ්බයි ොටපොට මෙයාර තිබ හොයන්න මෙයාර තිබ්බා වෙන වෙන හැකියාව ඒ කාලි තේරනමට තේරන අපි ඒත්තට යන්න ඇතිව පටන්ගත විතරනි ප්‍රෝග්‍රම් එක එතකොට දැම් මේ ඒ හැකියාවන් දෙන්න එකතු කරලා කොයි කාලෙ වගේද හිතුවේ අපි මෙහෙම එකක් කරන්න ඕනේ කියන එක මේ බස්ති බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදෙන බස්ති මොකද්ද මේ නම මේ මේ ටොයිලට් යන්න නැතිකොට කරන දෙයකට කරගෙන නමක් කරගෙන මොකද්ද මේ හදපු නම කොහොමද කැතයිද ඒක ඔයාලට මොකද්ද නිකන් කැතයිද <laughs> මොකද කැතයිද දැන් දැන් අහලා අහලා ඒක ඩයිජස්ට් වෙලා ඒක අපි දැන් පුරුදු වෙලා නමුත් මුලදී වස්ති මුල් කාලේ ඒක කොහොමද ආවේ නම ඇයි ඒක ඒක ඒ කාලේ වස්ති කියලා දැන් දැන් අක්ක දැන් ඔය කිව්වේ පින්තූරේ එහෙනම් දැක්කමනේ එහෙනම් අවුල් කියලා. දැන් මට ඒක අවුලක් නෙමෙයි. ඒක තමන් නැද්ද පොඩි පේන්න තියෙන එක? නෑ නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. දැන් ඒක නෑ හෙලිදෙම වගේ. කොහොමත් අවුලක් වෙන්නේ දැන් නෑ ඔයා ඔය මෙයා අවුස්සන්න කියන්නේ. මේ ඔබ මේ අනවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ගාස් වහගෙන ඉන්නේ. නෑ මම අවුස්සන්න කියන්නේ. ඔය මේ <laughs> මෙතන පින්තූරයක් තියෙනවා මෙයා අරගෙන දුලාජ් වහගෙන. එච්චරයි කියන්නේ. පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසානයේ මේ ආවේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ආරියරි මට ඒ පින්තූර මේ ඉස්සරහා තියෙනවා. මෙතන මේ ආපු වෙලේ දැන් මේ පිරිමිය කෙලිවෙන් ඉන්නව ඒක කියන්නේ අනේ යුරේනියක් එවේ. <laughs> ඔයා ඉති පේනම තියෙනවනේ මගේ මට මතක ඒක ගැන ફોකස් වෙන්න නෑ බිස්නස් එතික්ස් එතික්ස් ආ ඒක තමයි එතික්ස් දැන් මේ මම ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න දෙන්න කියලා හරි දැන් ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට අවුල් කියලා හිතන දේවල් මට අවුල් නෙමෙයි ඒත් සාමාන්‍ය අපි විවාහරේ පාවිච්චි කරන වචනනේ. ඒකේ ක්‍රියාව අපි ඔලුවට ගත්තොත් මේක ඇවුල තියෙන. දැන් මේක නාමයක් නමක්. ඒක සන්නාමයක් බවට පත් වුනහම බ්‍රෑන්ඩ් එක නේම් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුනහම ඒක වැලියු එක වැඩි. දැන් වස්ති කියන කවුලක් නෙමෙයිනේ කාටවත්. නෑ හරි. ඔව්. ඔය දෙන්න එකතු වෙනට ඊළඟට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. හිතුවද මෙහෙම යාළුවෝ දෙන්නෙක් විතරලා ජොලියට ජොලියටනේ ඔයගොල්ලන් ආසාවට පටන් ගත්තේ මුලින්ම. රයිට්. ඒක කවදා හරි ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක්. මුළු රටක් හඳුනන ආදරය කරන බ්‍රෑන්් නේම එකක් වේ කියලා කවද හිතද ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්නකොට එහෙම හීනේ. කියන්නේ හීනකින්වත් හිතුවද? මචං කියන්න මචං. පටන් ගන්නකොට එහෙම අපි තාම පටන් ගත්ත තැන නෑ. ඔව් ඒක නෑ. අපි ඉස්සර කරන්නේ අපි තාම පටන් ගත්ත තැන. ඒක ඔයා කියන විදිහට තිබ්බේ නෑ. දැන් යුරිනි අක්ක බලන්නකෝ. ඔයා ඒක කවදා ඉස්කෝලේ මෙච්චර කොටට ඇඳලා ටීම් එක ගන්න ඉන්න හම්බෙයි කියලා. මම නම් හිතුවා. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ජාන්කි කොටේ නීටි. ආ ඒක තමයි. ඉස්කෝලේ යන කාලේ අක්ක ඉතුරුනේ අක්ක යුරිනි නෝෂිකා වෙයි කියලා. <laughs> නෑ නෝෂිකන නෑ නෑබ යුරනිසිකගෙන ඇත්තනම ඒ තම දැ යුරනි නෝෂිකන එක යුරනි තමයි දැ යුරනි නෝෂිකන වාගේ මොඩ්ලගේ වාහනත්ති නන ඒවගේ යුරනි මොඩ කිය මොඩ කිය අර පොඩි කාරකට කිව් අර එහෙම එකත් තිවි අපි දෙන්නට ඇතරම එහෙම විෂණ එකත් තිබෙන පස්සේ හැබැයි විෂණ එකක් අපි හැඩයක් හදාගත් ආසාවට පටන් ගත්තද ඒකට බ්‍රන්් වැලි එකක් කෙනකොට කමශල් වැලි කෙනකොට බ්‍රන්් එකක් විතරක් නෙමේ දැන් දෙක බිස්නස් බ්‍රෑන්් එකක් වෙලා බිස්නස් oh. නේද දැන් එතකොට නෝමල් වස්ති කියල කොල්ල දෙන පටන්ගන්න ඒක බ්‍රන්් ඕ oh, ලංකාවේ බ්‍රෑන්් එකක් වුණා දැම් බ්‍රෑන්් එක ඇවිල්ලා බිස්නස් බ්‍රෑන්් එකට අබ්‍රේඩ් වෙලා oh. සැහැන් ලොකු දුරක් අපි තාම පටන් ගත්ත තැන කියලා තමයි මේ ඉතින් ඉන්නේ. අනේ ඔච්චර නියතමානි වෙන්නේ. අද අලි නියතමානි වෙනවා කියලා. මේවා මේ බොරුවක් ඇත්තේ මේවා කමලා දාන මේ බුදුමල්ලිය ඕවර් ඇක්ටිං මේ ආදරේ ආදරේ ඔව් අපිටත් තිබ්බර බුරිය ඉබල ඒ වගේ බොරු එහෙම කරන්නේ නැහැ අපි දෙන්න. අර එහෙම කියන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සුන්ට. දැන් බුරිය ඉබල කියන්නේ සමහර ආටිස්ට්ලා අම්බුලා බුදුමල්ලිය ඔව් ගිල බුරිය ඉබල <laughs> අර එහෙම ඌ කියන්නේ බුරි පිස්සෝ කියලා. <laughs> අපි දෙන්න එහෙම නැහැ අපි දෙන්න කෙලින්ම කවුරු හරි දැක්කොත් ඒ කියන්නේ හම කිරිකිල අපි ඔලුව දාගන්න කරන දේවටක බලත් වානතරක ම හින දින කතායිර මෙයා මෙහම කියන හරි එක අප හර පොඩි නිගමනයකට එන එක අපි දෙන්න මූඩ වාහනය කියල නික ඉස්සරට බයික් දෙන්න බයික කියනකොට පිට කතාව දෙන්න හිනාවේ ඒමනවා යන්නේ ආතල්ලික තාම තීර අපි දෙන්න තාම තියෙනවා එතකොට එක සම ආතල්ලකට ආතල්ල මේක මේක මේකේ තියෙන රිස්ක් එක තේරෙන්නේ ඕඩ රිස්ක් එක තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මං හිතන්නේ ඉතින් මෙහෙම මෙහෙම මෙච්චර දුරක් මෙහෙම එන්න මුළු රටක් ආදරය කරන මිනිස්සුගේ හිත් සතුටු කරනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ මිලියන ගාණක් මිනිස්සුම මේ වෙනකම් සතුටු කරලා ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න අමතක කරලා ඉන්නේ. ඔව් අනේ අපි ආදරේ ආදරේ රත්තරන්ගේ ආදරේ පළවෙනි සාරිපොටේ සාරිපොටේකට අපි මේ කාලේ ඩබ්ස් මෑෂ් දැන් තමයි TikTok කියලා චෝටි රංගිල එහෙම කොටට ඇඳලා ආ කරන්නේ නෑනෑම මතක් කරන්න එක දෙයක් මේ මම ඉවරලා යනකොට අපේ පරණ පානයම දාලකොට වේ අරෝරම මගේ වානය හැප්වා එක හැප්පුනා ඊඩවසේ යුරණයක් හදල දුන්නවාන යුරණයක් හද දුන්න ෑබ හරි ගරජ් බාස් කෙනෙ හරි හරි යුරණයක් හදල දුන්න යුරණයක් වානය හදන්න සල්ලි දුන්න සල්ලි දුන්න සල්ලි දීලා ආදෝල යවා ගෙදර. එහෙම නිහතමානී හරි චරිතයක්. ආදරේ ආදරේ ආදරේ. ඩබ් ස්මෑෂ් එකක් පළවෙනියටම කරේ ලංකාවේ සෙලිබිටි කෙනෙක් විතර මාත් එක්ක ඕගොල්ලෝ නේ. සෙලිබේ සෙලිබිටිද එලිබිටිද කියලා දන්නේ නැහැ. එලිබිටි කොහමරි සෙලිබිටි එක්ක කරා. මේ පොඩ අහන්නකෝ දැන් මේ කියන්නේ. මට දැන් ගොසිප් ටිකක් අහගන්න ඕනේ. අපූ. හරිද? හදමු. දැන් ගොසිප් ටික කතා වෙන්නේ ගෑනුනේ. ආ කියහන්කෝ. ආ හරිද? දුලා ජෝ අත්ත කියන්න ඕනේ. ඔයා මගේ පිටට කරේ මොනන්නද? ඔය අත්ත කියන්න ඕනේ. හරි කියේ. ඇත්තට දැන් දැන් සාමාන්‍ය ලිවින් ටුගෙදර් ඉන්නේ එක්කෙනෙක් එක්කනේ දුලාජ් අපි ආ ආරංචි අනුව වස්ති ලිවින් ටුගෙදර් ඉන්නවලු හතර පහ දෙනෙක් එක මම පොඩි වැඩි මල්ලි රෙස්ටොරන්ට් එකේ කෑම හරියද මේ <laughs> මෙයි මොකටද වාන්නේ නෑ ඉතින් අහන්නේ මොකද්ද මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඒකත් ඇති කරනවද වස් ට්‍රෙන්ඩ් කියලා එහෙම මොකක්ද ලිවින් නෑ ඒ ලිවින් ටු ගෙද ගෙදර ගෙදර ඔව් ලිවින් ටු ගෙදර ගෙදර ගත්තේ ළඟදීනේ ඒක කොහොම ලිවින් ටු ගෙදර ආ ලිවින් ටු ගෙදර හතර පහ දෙනෙක් එක්ක ලිවින් ටු ගෙදර මම ලිවින් ටු ගෙදර මේ කන්සෙප්ට් ලිවින් ටු ගෙදර ආ ගෙදර ලිවින් ටු ගෙදර ඒකේ හතර පහ දෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා ඒකට හතර පහ දෙනා ඉන්න ගෙදර ඉන්න ඉන්න ගෙදර ඉන්න ගෙදර ඒතර හතර පහ දෙනා ඕකේ අපිට ආරංචි ඒක නිලියකුත් ඉන්නවා කියලා ලංකාවේ නිකන් කුරු බූටි කොට මේ යුරේටක් මේ මේ හරි බලන්න හොයන්න බලන්න කට්ටිය බොරු බොරු රිසර්ච් පාරක් කොට කියන්නේ කුරු විට දුම් දන්නයි ඉතින් හරි හුරු බූටි චූටි උස කෙනෙක් කෙල්ලෙක් නෙමෙයි උස නිලියක් නෙමෙයි කොට නිලියක් ඒ කෙනෙක් රෙදි හොදන්න නැතුව හිටපන් නෑ ඉතින් රෙදි නෙමෙයි අහලා මම දැනගන්නවා මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න මට කියන්නකෝ මේක ගොසිප් නම් ගොසිප් විදියට තියන්න සත්‍යද අසත්‍යද මා මේ පවසන දේ සත්‍යක් මිස අසත්‍යයක් නොවේ අනුන්ගේ රෙද්දවල හොයන්න එපා එතුර මේ යුරණයක්කේ ඔයා එතකොට අර බිස්නස් කරන මේ මනුස්සෙක් එක්කගේ මේකයි බිස්නස් කරා වුණා තෝ අවුරුදු 10කට කාලා වෙන්න ඕනේ. <laughs> මොකද මට නාකි සීන් එක නෑ. <laughs> මොනවාද sugar daddy? sugar daddy scene එක නෑ. ඒ කියන්නේ සීනි. සීනි අප්පච්චි. sugar daddy කියන්නේ මනුස්සයන් සීනි වැඩි. ඇගේ අවයවයන් කරන මිනිස්සු අපිට හොඳට එක්සර්සයිස් ඕනේ. Diabetes. Diabetes. Diabetes. sugar daddy ලත් එක බෑ. අපි මේ කතා කරන්නේ මේ ඇත්තටම අපේ එක එකයි රෙදි ගලව ගන්නද මං ආයේ මේ මිනිස්සු බලනවා මේ. මගේ නම් ගැලවෙන්නේ නෑ. මේ දෙන්නගේ තමයි ගැලවෙන්නේ. හරි. ඔය දෙන්නම කවදා හරි දවසක එක කෙල්ලෙක්ට ආස වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බඳින්න කලින්. මෝ ආස කෙල්ල මම දන්නවා. ඔව් ආස කෙල්ල කවුද කියලා මෙයාගේ වයිෆුත් දන්නවා. <laughs> මෝ හොරෙන් හොරෙන් ඒකේ පින්තූරක් බලලා මාට් එකක් තියෙනවා. ආඩෝ. <laughs> මට කියන්න දෙන්න. කවුද කෙල්ල? නෑ ඒ වගේ කිත් දව අහපු ප්‍රශ්නම උත්තර දෙන්න. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ගායිකාව. මේ කතාවල ඔයි. මේ ආ මන් දන්නවා කවුද කියලා. ආන්න ආසයි. ඔයා ප්‍රශ්න උත්තරයවල අපි දෙන්නම කැමති ගෑල්ලම කිටද ඔව ඉටිය නම කියන්න බෑ සනිල්ලියෝට සනිලියෝ හොඳයි ලංකාව දෙන්න කවුරුත් එකට දෙන්නම ඩේට් කළ නැද දෙක කෙල්ල දබල් ඩේට් කියලන දෙම මානසික විකෘතිතාවල්න මොනද ප්‍රේමය කියන උත්තරීතර දෙයක් ඒකට අදාළ කරන ප්‍රේම හොඳ එක්කෙන ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්න මං දැ කියන්න මේ ප්‍රෝග්‍රන්ද නිසා ප්‍රේමය උත්තරීතර බව එහම දෙන්නගෙද මුගේමගේ ඔයාට අනුන්ගේ දේවල අඩන්න නෑනේ මෙතන්ට වරය මං උබ ඉටය කරන්න මං අන පසට උත්තර දෙලා ඇබැයි අනුෂ්ක වසරණ කරලා දැම්මයි වෙලාවේ හරි වැඩි බුරු කියන්නේ ඉතින්ද ඒකට ඉතින් ඔලු හොලවන්න වෙනවා ඔලු හොලවන්න වෙනවා කමන්නේ හැබැයිලා දෙදස් විස්තුනේ අනුෂ්කගේ අලුත්ම කොන්සෙප්ට එක තමයි living together living together living together එයා තමයි ලංකාවට මේ අලුත්ම කොන්සෙප්ට් එක හඳුනන ලිවින් ටුගෙදර නෙවෙයි ලිවින් ටුගෙදර with 4 5 ඉතින් ඔච්චර ක්‍රිස්ටියන රොනාල්ඩොත් තාම ලිබින්ට ගෙදරනේ තා විවාහක නෑරුණ අවිවාහ ඔ බට ළමයි පහක්කින්නවා මූවිය කියලා බට බට බට සෝගේ බට සෝගේ මූකෝමිටයත් ඒක ලොකු ප්‍රශ ලංකාය උපන්නද යස් මුත්තා සීය උපන්නේ යස් මෙයා රන්රුනාල්ට පහයි මෙයා පස්සර පහ විසි පහක් හදයි කවන්න එක්කෙනෙකින් පහගන්න මම මේ ප්‍රෝග්‍රම පටන්ග අපේ කතා ප්‍රෝග්‍රම පටන්ගත දස ප්‍රේකල ප්‍රෝග්‍රම පටන්ගම හරි ඔක්ක මහන පිට ඇහවා ෆෝමල් චත්තකිව දැම් ප්‍රෝග්‍රම් නොමල් නොමටික යන බ්‍රේක්කට මේ හැපියාව ඔවලට උදේ පාන්දර ඔගේ ඔලුව මඤ්ඤං වෙනවා නම් සමාවෙන්න. මොකද මේ මඤ්ඤං කපල් එකක් එක තමයි මම කතා කරන්නේ. මඤ්ඤං ගතිය අරගන්න ඕන නම් යුරේන එකයි Google එකට ගිහලා යුරේන Google නැහැ යුරේන hot photos නෑ යුරේන real age. බලන්න. මොනා කියවනද මන් දන්නේ. ඇත්තම වයස කියන්නේ 25. ඊ පලයන් බයන්න 25. අනේ බ්‍රේක් එකට අපේ හැපි හැව break time. Avik and this is Happy Hour on Hero TV. ඉතින් දැන් හැපි අවකෙන් රශ්ාවයකට තමයි යන්න ඩාලයින් දෙකන රශ්ාවය මං ආසුම් ෆිල්ම් එකක් ඇත්ත බූට් එකක් කාලා තියෙනවා දනුෂ්කෙන් අහන්න මුලින් මං හිතුව කාලට වඩා දීලා තියෙනවනේ නෑ නෑ දීලා තියෙන වෙනේව මේ මොනවද දීලා <laughs> දීලා තියෙන දේවල් කියන්න මං කියන්නේ පර්ෆියුම් චොක්ලට් මන්ද නෝම නදී දීලා තියෙනවා මල් කිස් දීලා තියෙනවා. ආ. හොඳකට ගියාම තමනපත් දීලා තියෙනවා මත්. ආ තුලාට ඔයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ මහන බූට් එකක් කාලා තියෙනවද දීලා තියෙනවද? බූට් එකක් කාලා තියෙනවා දෙන්න හම්බෙලා නැහැ. දෙන්න හම්බෙලා නැද්ද? අහිංසකයි දෙච්චර. ආ. බූට් කෙසේ වෙතත් කාලා නම් තියෙනවා හොඳට. කාගෙන්ද? කෑමද? මගේ. ඔව්. ආ. ඔව් කාලා කියලා දැක්කම් තියෙනවනේ කාලා කියලා. එතකොට කෙල්ලෙක්ගේ බයම මොනාටද? බයම. මේ මේ වගේ දේවල් පේනකොට ඕන් ඔහොම වහගෙන හිටපන් ඕක. මේ අම්මා අපත් කිව්ව කෙනෙක් දාන. ඕවා පෙන්නන් ඉන්න එපා. ඉතින් බයයි නේ අපි ඕවා දකිනකොට. ආ ඇත්තද බයයිද? අත ගන්න ඕකේ. මම ඕක අයින් කරන්නනේ <laughs> එහෙම අවුලක් නෑ. අත ගන්න ඕකේ. මේ දැක්කම තමයි බය. ඔයා ඕක අයින් කරන්න එහෙම අවුලක් නෑ. දෙන්න මගන්. දෙන්න ගන්න ඩාලි. දැක්කන් තඩියා කොච්චර ශිෂ්ට සම්පන්නද කියලා බැඳලා වුණා. එල්ලගේ බයම ඇත්තටම මේ මේ මං කෙල්ල අඬනවට බයයි. ආ. එතකොට අඬනකොට වගේ හිතුණු නේද කෙල්ලෙක් අඬනකොට නෑ උන් අම්මට ගෑනු අඬනවා කියන්නේ ඉවරයිද විනාශයක් මොකක් කරේ විනාශයක්ම තමයි ඉතින් අඬනවට බය උන් අඬන්නේ බොරුවටනේ එතකොට උන්ගේ හිතේ තියෙන දේ හොයාගන්න බෑ බෑ හිතේ තියෙන දේ ගෑනු අඬනවට බය බයයි මම බය ඊයේ ඊට කන කන එකට බයයි. ඊයේ ඊට කන් කනට කන් කන් කාලම් එකට බයයි. මම ආසම නෑ කන කන එකට. බයිසෙම කන් කාලා දිනවද? ඉදිරියට ඉట్లా කැවෙනවා. ඒ සතුටින් බාර ගන්නවා. ඒ සතුටින් බාර ගන්නවා. මම ආසම නෑ කන කනවලු. ඌර කන කන කන කනට මූ කියන්නේ ඊට. ලාස්ට් වයිෆ් කියන්නේ මේ 2000 ඉස්සරේ වත් චුට්ටක් පොඩි දෙන්න කන කන්න එපා. වැඩි වෙනවා එතකොට. ඉන්න විදිය ඉන්න විදිය හරි එතකොට මේ වැරදිලා කරපු දෙයක් දෙන්න හරි ගිහිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා මේක නිකන් කරේ ජොබ් කරපු ඔක්කොම එහෙම වැරදිලා <laughs> වෙච්ච දේ තමයි හරි ගිහිල්ලා ඇත්තට එහෙම ලොකුවට කියන්න තරම් දෙයක් නෑ එහෙම ලොකුට හරගිල්ලක් නෑනේ අපිට ජීවිතේ අන්ත අසරම වෙච්ච අවස්ථාව මොකද්ද දෙන්න මේ දැන් මේ හෙන වල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇවිම හෙන සීරියස් කරන්න නෑ ඉතින් මේවා තහන්න එපා සීරියස් තහන්න එපා ඔය දෙන්නගේ ජොලි පැත්ත විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලෝගේ අනිත් පැත්තත් අහගන්න එපා අපි ඒ ටිකත් අහන්න එපා ගොසිප් කියන දෙපැත්තම ඔබ පටන් ගන්න ඔබ කියපන් ඔබ අන්ත අසරණලා තිබුණා අන්තම අපට ඕක කල්පනා කරන්න ගිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මදිනවා අන්ත අසරණ වෙන අවස්ථාව මම අන්ත අසන්න වෙන අවස්ථාවන කන්න නැතින මට කන්නතු ඉන්න පුළුව මම හිතුවත් ඔ මගේ තියෙන ඇගේ ටිකෙන් මට දවා ෝවල්ටේ බැරකොට උඩ කණ්ඩද අබෝ කලත් වගේ නවත්ත බං කණ්ඩ නෑ අපි යන්න පර්ෆෝර්මන්ස් එකක් කරන්න මොනහරි බිත්තර බිත්තර එකක් කියලා නවත්තන බිත්ත දහයක් විතර බිත්තරොඩි ගන්න මාලක දන බිත්තරොඩි ගන්න විත්තරොඩි දෙයක් එහෙම කාලයන් බිත්තරොඩි දෙක මාළු කියවන්න ගත්තා බලහල බල සතර එහෙම නෑ නෑ ඒක දවස කරාරේ යන්න අන්තාසරණ වෙච්චවස් එහෙම කැම ටිකක් ලැබුණ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවද ස්ටේජ් එකට නගින්න නෑ නෑ දෙයියගේ පිට එහෙම කැම නම් එහෙම අසරණ වෙලා නෑ ගෑනු ළමෙක් ඉත අසරණ නැතුව අන්තාසරණ ගෑනු ළමයි ඉන්න ඔය උන් ඉඳ වෙලාම තියෙන අසරණ නේ තමයි උන් කවුරු ඔය ඒක හැමෝටම වෙනවනක් ඒක ඕනේ ගෑනු ළමයි ඉඳ අසරණ වයිෆ් වැඩියෙන් බනින්නේ මොනවද මටද ඔව් කනකා කෑව කනවා කිව්වේ කනගන්නේ මොකටද ඊට මගේ මගේ ගවී කියන ගඳට මගේ තියෙන ගඳට මූ නාන්න මගේ ගවී කියන ගඳ නාන්න නැද්ද මොකද්ද දුලාන් මේ මට කතා කරන්න දෙන්න මේවයිඉතින් මගේ මැනේජ්වන් මනි මනි මැනේජ්වන් පැත්තරදා ඇතර මැනේජන මු ඩැමේජ ඒගනයාගේට මම ඩැමේජ කියලා මොනමට වගේ දේවට වියතන් කරන්න නාස්ති කරන්න තව එක දේවල් ඉතින්ගේන බොරු වැඩ කියල මට තේරන දැක් දැනුත්ව බනහරි කෑම කරග නීමට මරන්න කී දෙනෙක්ට ගහලා තියෙනවා ඒ තඩි ඇඟක් තියාගෙන කී දෙනෙක්ට ගහලා තියෙනවා. ඒව ලොකුවට ගහගෙන මට අර මේ ආල්මැසෙක්ට වගේ එකෙක්ට ගහුවා. නෑ මගේ අර බොයිලින් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද බොයිලින් පොයින්ට් එක? ඒ කියන්නේ කැම උයනතරතු. ඒ කියන්නේ මේ හරිය එහාට වගේ යනකොට කරේ මම අනිවාර්යෙන් ගහනවා. ආ මේ හරියට වගේ මොන වගේ වෙලාවකට ඒ වගේ එතනින් උඩට යන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒක මට ඒක මට ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාට ගහලා නැද්ද එහෙම? අපි දෙන මාගමට නවා ගන්න ම ලොරිට උදුන්නට මගේ බොයිලි පොයින්ට අර පොයින්ට මත්තාව දරන එකට ගන මගේ බොයිලිම් පොයින්ට පැන්නොත් මංග බොයිලිම් පොයින් වචනතහ මොලකෝට තිබට මර නියතවා ර බොයිලි පොයින්ට කියන අන්නන තැන ඒගැන <laughs> මට ඉව ඉගෙන කරන්න මැරණ මෙම කොට එක පාර එක පාර කිස්කෝලි ගගහ අඩ අඩලරිය දහන ගමන් අඩල ඌතරව මාතන ගහන ගමන් ඌතරව මාතනලු අර ගුටික හොඳරම හොඳරම ප්‍රෙන්ශිප්ක ඊටපු දෙන්න එකේ ගාගත්තේ වායි ඒ තෝට අටවල්ක දාන්න ගාන එකත් අටනවා ගුටි ගාන ගාන එකත් අටනවා ගුටි කන එකත් අටනවා බර හින්දි ෆිල්ම් එකක් ඔය හින්දි ෆිල්ම් එකවත් එහෙම සීන් එකක් නැහැ අතන නෑ හොලිවුඩ් එකවත් නෑ ස්ටඩි සෝ එක ඉතිහාසගත වෙනවා ඒ ඒ සීන් එකට right very good thank you තාම ජීවිතේ කරගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් එහෙම තියනවද කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම වයසට වඩා දේවල් කරලා තියෙන එක මම දන්නවා. පොඩි ඩබල. අපේ බ්‍රෑන්ඩින් වල අපේ පොඩි ආසාවක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මේ මේ තරම් දුරට බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් ටික හම්බුනේ කොහෙන් හරි. තව තියෙනවා. මට මෙයාට ආසයි ෆ්ලයිට් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න. අපේ නමට සල්ලි දීලා ගන්න නෙමෙයි. ලොකු ෆ්ලයිට් එකක් වස්ති බ්‍රෑන්ඩින් කරන්න. කරන්න. ඔව්. දැන් බස් එකක් තියෙනවා. බස් එකක් තියෙනවා. මම දැක්ක ලස්සනයි ඒක. එතකොට මේ ළඟදී ගියානේ ඔෆිස් ටක් ට්‍රිප් එකක් ගියා. මට කුණු හොයන හොඳට නේ. අපේ මේ වස්සේ ක්‍රූ එකට අන්තපුරට දාගෙන ගියා ගියා ගියා බස් එකක් ගත්ත ඒකනේ බස් එක ගත්ත පස්සේ අන්තපුරට දාගෙන ගියා හරි ඒක තමයි මං හිතුවා රස්සාව එක ඉවරයි අපේ මට රස්සාව ඉවරයි <laughs> රස්සාව ඉවරයි අපි බ්‍රේක් එකට ගිහිල්ලමු ඉතිං අප ඊළඟ සෙක්මට් එක කන්ෆෙෂන් බොක්ස් ඩ බොක්ස් හරි හරි බයවෙනපා පාපොච්චාරණය කිරීමේ කොටුව දනගාගන්න <laughs> කියන්න කියන්න දනගාග දනගාගන්න <laughs> කියන්න දනදක්කර කතවලිකාගමින් පාපොච්චාරණය කරන තියන්නේ කතන කාල දානනේ ගෙන් කියන ස්වාමිනි පව්කාරු මට අශිරෝධ කළ පෙනද මගේ ස්කෝලේ <laughs> පාපොච්චාරය කරන්න කියන්න පව්කරු ස්වාමිනි මට ආශිර්වාද කරන්න බැරුව කිව්වා. පව්කරු ස්වාමිනි මට ඇත්ත එකක්. ස්වාමිනි පව්කරු මට ආශිර්වාද කරන්න. පව්කරු ස්වාමිනි මට ආශිර්වාද කරන්න. අනේ වැරදි දෙයකට ඔබ ඇත්ත ජීවත් කිව්වේ. ඔයා ඔයා වගේමයි ඩාලින් ඔයාගේ යාළුවෝ. ආන්න දෙයක්ද? හරි. අනින්න කැමති සැහැල්ලු මැදුම දෙන්නට උත්තර දෙන්න. සරම. සරම. කවද ෆැෂන් සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයිට් කරන්න ඔය දෙන්න ගැතර ඒ මට ඕනක මූ කියර මූට ඕනක ම කියර කතාල මම ඉති බූට හිරට බූ බටහිනාවෙලා දෙන්න <laughs> වෙලා තියෙන දෙන්න කැතයින මුලින් ගැලපෙන්න තියක් ඇතර අන්ඩ වෑසුත් ඒව දෙන්න කතා වෙලා ගඳන්න දෙ මගේ සයිසක මුදන්න මොක සයිස වදන්න අපි දෙන්න බ්‍රන්් ඇතර පෙන්න්න මට සෙට්නොත් මෙයාදිර බ්‍රන්්ික මං කියන අනුෂ්කාතර තියෙනවා දෙන්න ඇතල පෙන්න්නනත් මච මේක මට ගැලපෙනවක හොඳද එහෙම එහෙමන්න හැබැයි සමහල ඇඳුන් නෙමේ අපි කොන්සට්ට ගහම තුවර ගහම මයිම එකරුම ගෙන අත සැපරට හම දෙකරන්න මට අක්ක කෝලන වැඩි ෆෝර්න එකට මගෙන හොට්ලයින තියෙන් මට ෆෝර්න කන ගත මෙලෝදයක් මතකනෑ වස්රූමට කෝල්ලක් කරන්න තව කොල්ලක්කාව ඇගෝතන්ටගේ පොන්න කනකගෙන හොම හෙලිවෙම් එලියට විල්ල මු ඇඳීදගෙන බකවා සොරිත කියලා එහ මතක නෑද ඌ ඇඳ ඉදක දර එකට කෑලක් කියල ූ ඇදදකෙන ඒම ඕනේ නුවර නුවර පසට්ටික කියලා බබ මතකත් නෑ එච්චටක ස්ට්‍රයිකින් මතකත් නෑ කොල්ලට හරිර පින්තුරේ හරි නෑන මේ පර ඩුබයි කවන්සට් එක මම ඇන්ද ඇනු මේ ඔලු බක්කෝ ඇමතනම මූ දැකව හිනාවනාදීර එක ජප්ේ අපේ රොස් පැද රොස් පාද කොසුම් ලිසයින ය මතක් කරන්න රොයල් ගුප රොයල් ගුප මතක් කරලා මෙවෙලේ මොන ප්‍රශ්ති රොයල් ගුප මතක් කරන්න ඕනේ අප ඉසන්නයා අකිල අකිලය පන්සිලු ප්‍රශ්න දැ කියන්න ඔලු බක්කෝ අපි කොහොමත් ප්‍රොෆෙෂනල් දෙයක් කරලා ඒක වැරදුනත් ඒක ජෝක්යක් කියලා මිනිස්සු හිතනවනේ. ඒක අපිට අවුලක් නැහැ. අපි ප්‍රොෆෙෂනල් දෙයක් කරලා වැරදුනත් ඒක අවුල්. හැබැයි අපි කරන කිසිම දෙයක් වැරදුනට අවුලක් නැහැ. අපේ නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. සමහරවිට චැරිටි කරනවා, සමහරවිට සම්භාව්‍ය ගැන සින්දු කියනවා, සමහරවිට සුදුම්මිය වගේ රකපැනපු සින්දු කියනවා. දැන් අර මේක නම් පිස්සොබ්බම් වගේ එකට මේ වගේ කිසිම ගැළපීමක් නැති නිලියෝ දාලා අපි <laughs> රඟපානවා. මේ වගේ දෙක හිට් එකක් වුණානේ. අනිවාර්යයෙන්ම. හිට් වුණාද ඒක හිට් වුණාද? හැබැයි මතක් ගන්න ඕනේ, ඉගෙන නිවුරණියක් අපිත් එක්ක පෑ ගියද්ද? අනේ ඔව්. පෑ 24ක් නේද? මම දැකපු වෘත්තිමය ඉතාම ප්‍රොෆෙෂනල් නිලිය පොඩක් තරගත්තන ඒ අපි කරපු දෙවලට තරගත්තන පොඩ්ඩක් හිටිය අනේ ආදරේ නගේ ආදරයක්කේ ආදර ආදර ඉවරාලන්ගේ ආදර ආදරේ ඊලක ප්‍රශ්ටය මේ කවුරුහරි ගර්ල් කෙනෙක් ඔය දෙන්නකින් ගර්ල් ආස් කවුට් කල තිනද ඕ එතකට පිකප් ලයින් එකක් කර කියපුන් මොනහයි චීසි පිකප් ලයින් එකක් මේ මත් චීසි චීසි පික <laughs> චීසි බූට කෑම පික් ලයින් ඒම කෙල්ල එක විදිරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තින බුද්ධිමට්ටම සයගොල්ලන්ගේ ආසාවත් එක්ක එක විදිහටකට තියෙන්නේ දී මම මෙහෙම අහන්නද අනුෂ් දැන් මෙයාගෙන් අහන්න බෑ මෙයා මැරිඩ් නිසා අනුෂ්ක යන්නේ ගර්ල් කෙනෙක්ගේ ලව් එකටද සෙක්ස් එකටද යුරේනියක් කිය <laughs> උඹට බව මරාගන්න උඹට බව මරාගන්න වීදුරකින් ගුටි කාලා තියෙනවා ඉතින් මං අහන්නේ සමහර පිරිමි කට්ටිය ලුක්ස් වලට වැටෙනවා යනවා සමහර පිරිමි කට්ටිය සෙක්ස් වලට යනවා අපි දැක තියෙන ලස්සන පිරිමි කට්ටිය මෙලෝ රහක් නැති ගෑනු ළමයි එක්ක ඉඳලා අපි හිතනවා ෆස්ට් ලුක්ස් වලට ඉතින් සමහර කට්ටියට එම ලුක්ස් නෙමෙයි සාපේක්ෂයිනේ එක එක කට්ටිය ඔයාට කොහොමද ඒක වැඩ කරලා තියෙන්නේ මට ඉතින් එහෙම විශේෂ එකක් නැහැ දෙකම ඕකේ දෙකම ඕකේ. ඕකේ ඕකේ ඕකේ. ගොඩක් වෙලාට ඉතින් ලව් කර කර ඉන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඒක තමයි. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් පොඩි ඉෂුස් පොඩි පොඩි ඉෂුස් තියෙනවා. ඒලා ටිෂුස් ටිකක් අරගෙන පියාගන්න. හරි. ඔන්න ඒකට උත්තරේ හම්බුණා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට ඔගලන් මේ ඩිජිටල් ඉන්ඩස්ට්‍රියකේ චේන්ජ් කරන්න මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන් කැමතිද මොන හරි මේක ඇත්තට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ද ඉතින් ඉතින් දැන් කී දෙනෙක් හම්බ කරනවද ලංකා ජනගහනේ භාගයකටම YouTube channel තියෙනවා අපි ඒකට තමයි ෆයිට් කරේ ඉදා ඉදා තාමත් ෆයිට් කරනවා ඕ ගන්න එක ඉන්ඩස්ට්‍රය කරන්න ඉති ඒ විදියට අපි තාසයි ඒ හැඩේ නාම නෑ වෙනස් ඒකන ඕන ශේත්‍රයක මුලින්ම වැඩ කරලා ජනප්‍රියන කට්ටිය තමයි අවසාන ඒක ප්‍රවීණයෝගේ කට්ටිය දකින්න ඕනම එක දැන් ටීවී ආපු කාලේ ටීවි නලුව ජනප්‍රිය වුණා එදරත් ඒගොල්ලන් රෙෆරන්ස්වලට ගන්න ගාමිණි ෆොන්සේක මහත්මයා يعني ඒ අවධිය මුලින්ම වැඩ කරපු කට්ටිය. දැන් YouTube කතන්දරෙත් අපිත් මුලින්ම වැඩ කරගෙන තමයි අපි වෙනික ලෙජන්ඩ්ලා කියලා හිතාගෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. අපි ලෙජන්ඩ්ලා නෙමෙයි අත්තනම. අපි පැජන්ට් එකකටත් යන්න හොදු නෙමෙයි. <laughs> හැබැයි අපි මේක ඇතුලේ කමර්ෂල් වැලියු එකක් ඇතුලේ ලිස්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් එකකට උනත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එක්ක සර්විස් එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි මේකට ඇඩ් කෙරුවනේ වැලියු එකක්. අපි ඒකෙන් හම්බ කරගන්න තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අපි සෑහෙන උඩකට ගෙනාවා. කරා එකකින් අනිත් ඈත් අනිත් ඈත් ඩිපෙන්ඩ් වුණා. අද අපිත් එක්ක වැඩ කරන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ ලංකාවේ කමර්ෂල් වල හොඳම කමර්ෂල් වල වැඩ කරන ටෙක්නීෂියන්ලා. ඉතින් ඒගොල්ල කමර්ෂල් එක හම්බ කරන සල්ලි අපිත් එක්ක YouTube එක වැඩ කරලා ගන්නවා. ඉතින් අපි ඒ ගන්න ලොකු මුදලත් එක්ක තමයි පල්ලෙහෙන් එන මල් පල්ලෙහෙන් එන සමායිනම කියනට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට හරි ලොකු මිලක් ඒගොල්ලන් තීරණය කරන් එන්න පුළුවන්. හිතන්නකො අපි කියන අඩු මුදලකට වැඩ කරුවා නම් මේක අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට මේක හම්බ කරගන්න බෑනේ. ඉතින් මම අලුතෙන් එන අයට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මේ හැඩේ හැදුවේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබිච්ච දෙයකින්වත් එහෙම උරුමකින් හම්බෙච්ච දෙයකින්වත් නෙමෙයි අපි විසින්ම ක්‍රියේට් කරගත්ත ප්ලැට්ෆෝම් එක. අපි පුළුවන් තරම් මායිමයි උත්සාහ කරන්නේ මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න යන මිනිස්සෙට ඒක මාර ක්වොලිටි ලෙවල් එක ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක් කරන්න. කරන්න. ඔව්. Professional job. බෑනේ දැන් බලන්න ගොඩක් මම මේ නිකන් කතා කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය සෙලිබ්‍රිටිස්ලා වගේ කට්ටිය මේ කාලේ ඉක්මට YouTube channel එකක් open කරගන්න ඕනේ, blog කරනවා. මට තාම නැහැවි මම එකක් පටන් ගන්න ඔයා එන්න. එ ගොඩක් කලාට ඒක දාගන්න මක ඉන්ඩෝස්මටික් ඔයාගන්න වගෙන ඒවගෙන ගෙතර කියන එකයි සමහන පියන එකයි හැම එකම පෙන මට එලොලු මල්ලක් කිව්වාද එලොලු කඩෙන් මරු ඒක කන්න පුළුවන් <laughs> මට තියෙන ඒරන්න සෝෂල් මීඩිය කියන්නේ සෝෂල් වෙන්ඩ ඕන හැබැයි ඒ කරන්න විනාසයක් ඒ ගොසිපුයි ජොබ් එකයි ඔක්කුම් පටලගෙන නටරාජ්‍යවලින් වැඩි වැඩි නටරාජ් කර තීරද ඒගොල්ලු හිතාකින්න එක මාරයි කියලා මන්න එම ඇත්තර ඒක පුදුම කරදරයක් ඒක නිහර පිටිපසින් බොයිස් වයිස්ෝව එකක්න යන්නේ නංගෝ ඊළඟ ප්‍රශ්න ඔයා හොඳටම හදත් ඇති මට මට මේ සෙක්මන්ටගේ මං හිතන්න අපිට ප්‍රෝග්‍රමික යාටයිම කිතුර වෙලා තිනෝක ඊළඟ සෙක් යාට ටයිම් අපි නම් බ්‍රේක් එකට මේ හැපි අප මගේ ඉලෑට ඇදිල තියෙන හැපි එඩින් එකට යන්නේ මේ දෙන්නෙක් එක්ක හොඳයිනේ right in a break. Oh, ඔගලගින් එකතු වෙලා හැපියාව එක අර අනුෂ්ක කලින් කිව්වා වගේ හැපි එන්ඩිං එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ලැස්ති. අපි ලැස්ති. Final segment, finale segment. Right බලමු දෙන්නගේ කොච්චර සාමාන්‍ය දැනීම තියනවද කියලා කට වගේ දුන්න පොරටක් අපි මේක ප්‍රොෆෙෂනල් කරන්න ඕනේ මේක නිකන් මේක කළා නැත්තම් තේකොළ හදන එකත් වෙන්න නෑ ලෝලු බිකුණ එකත් වෙන්න නෑ අරකට වෙන්න නෑ ඒක ලොකු පොරටක් දුන්නේ වෘත්තිය සම්බන්ධව බං ආ වෘත්තිය සම්බන්ධව තමයි කොහොමද කවුද මේක හොයාගත්තේ කවුද පොරටක් දුන්නා නම් මේවට උත්තර දෙන්න හරි මේක චිත්‍රපටිවලට සම්බන්ධ දෙයක් දැන් මේකට නෑ නිල් චිත්‍රපට මේකගේ මට ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනන්සියේෂන් එච්චර ෂුවර් නෑ ඒක නිසා ප්‍රොනන්සියේෂන් යා ඔයා ඔයා හොඳට අහගන්න මේක මම මේකට ෂුවර් නෑ මේක කිව්වට තේරෙයිද කියලා මේක චිත්‍රපට වලට සම්බන්ධ දෙයක් ඒක පටන් ගන්නෙ P අකුරේ P හරිද ඉවර වෙන්නේ OR එකේ කැරිබියන් ආ හරි ඉවර වෙන්නේ නෑ පයිට කැරි ඕර ඒ වගේ එතකොට මොකක්ද චිත්‍රපට වලට සම්බන්ධ දෙයක් ඒක පටන් ගන්න පීවලින් ඉවර වෙන්නේ ඕආරෙන් එක ඒ ඉක්විබ්බන්ට එකක්ද අපි දන්න ඇති චිත්‍රපටවලට සම්බන්ධ දෙයක් ඒක චිත්‍රපටයක් මොන මේ එක ගෑවිච්ච දෙයක් චිත්‍රපටය ඇතුලේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රේක්ෂකයත් එක්ක සම්බන්ධයක් වෙන්න පුළුවන් ආ පොප්කෝන් ආ පොප්කෝන් හරි පොප්කෝන් නෙමෙයි පොප්කෝන් හරි හරි මේ වනතර ප්‍රශ්න අහන්නේ <laughs> හරිද මේක ආරක්ෂාවට පාවිච්චි කරන දෙයක් හරිද මේකෙන් හොඳ ආරක්ෂාවකුත් ලැබෙනවා ආවරණයකුත් ලැබෙනවා හරිද මේක ගැලවන්නේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හරිද මොකද අනුෂ්ක හිනාවේ නෑ නෑ හරි හරි ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා ආභරණයක් ලැබෙනවා ඔයා ඉතින් කැංගලි කුඩු වලින් තමයි ගලවන්නේ මිනිස්සුද පාවිච්චි කරන්නේ නැතු ඉතින් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නකෝ මම මේ ඇයි සතුන්ට ලාඩන් එහෙම ගහන්න බෑ ඒවත් කැංගලි තුඩින්ම මයින් කරන්නේ <laughs> මොකද්ද උත්තරේ මාස්ක් එකද හරිනේ ආ නෑ මොන අවයවයටද පාවිච්චි කරන්නේ ඇගේ අවයවයකට ඒක තමයි සාමාන්‍ය මොන අවයවයකට සොක්ස් මොනාවේ තවය කියන්නකො ආ ග්ලවස් හරි හරි මම මෝඩ ප්‍රශ්න ටික අහන්න මූත්‍රගේ හරි නැත්නම් තඩිය කොහොමද <laughs> හරි මේක හැම පිරිමි කෙනෙක්ටම තියෙන එකක් හා සමහර ඉන්ටර්නෙට්ලා ගෑනුවටත් තියෙනවා එහෙම නෑ එහෙම නෑ හරිද මේක හැම පිරිමි කෙනෙක්ටම තියෙනවා සමහර කට්ටියගේ දිගයි සමහර කට්ටියගේ කොටයි හරිද ඉති අපිට ප්‍රශ්න නෑ දකොට මන් දන්න පුද්ලික දේවල හරි එතකොට ඒක එක කට්ටියක එක ප්‍රමාණවලින් තියෙනවා එතකොට බැන්දම වයිෆ්ට දෙන්නක් පුළුවන් එක්තර ප්‍රශ්න එච්චරයි වයිෆ්ට දෙන්න පුළුවන් ඒ අරන් තියා ගන්න ඉතින් වයිෆ්ට දෙන්න වයිෆ්ටත් දෙනවා ඇඟේ පළඳින ආභරණයද මොකද සේනේම් එකනේ හරි අනුෂ්ක පුතේ මගේ එහෙම තර්කානුකූල බුද්ධියක් නැහැ එහෙම හිතන්න බෑ මට ඔය දැන් ඔය වනතර ප්‍රශ්න දැන් වනතර ගෑණියෙක් ඉඳගෙන අහනකොට මටත් බෑ පයින්නවා වනතරයකට නෙමෙයි ඒක අහන විදිය සමහර පිරිමින්ගේ දිග්ගයි සමහර ෆිල්ම් එකේ කොටයි. ඔබ ගේම ඔබට තල්කාඩු මොලේ නැතිලා ඔබට කපටි මොලේ තියනවා කියලා ඒක කියපන්. තොටමාව කපටි මොලේද මේ? මං කියන්නේ ඔබට මොලේ තියනවා කියලා කියපන් මොලේ. මොඩික මොඩේ මොඩි කියලා කියන්න එපා <laughs> බං. මොඩේ ඉන්නේ මොන උදේ මොලේ තියනවා. නෑ මේක ඒ ඇවිල්ලා මේකයි මයින්ඩ් එක තියෙන ගැටය කියන්නේ. එතකොට ඒ මම අහන ප්‍රශ්නේ එතනින් විතර උපාදනය වෙන්නේ තේරුණාද? පිළිතුරු උපාදනය වෙන්නේ එතනින්. දැන් මේක රස්සාවනයක් දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැගලා ගියොත් තමයි ඔයාට ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකත් ඔයාට මෙතන එනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක හිරුවකට රේටින්ග්ස් එන්න ඕන. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් මේක වැඩේ අල කරන්න ඕනේ. මේක ළඟයට යන්න දෙන්න ඕන. අපි මේ හිරුව එක වෙනුවෙන් මේ මැදට හරි හරි. අපි එහෙම කියලා අපි හිතමු. නැතු අපි මොඩ නෙවෙයි. මොඩ නෙවෙයි. හරි. අනුෂ්ක දැන් ඔක්කොම ඉවරයි සෙග්මන්ට් එකත් ඉවරයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් තැන්කියු මගේ හැපි ආවකට අද ආවට ඔය දෙන්නට. රයිට්? හරිම සතුටුයි මෙහෙම උගල ග්‍රෙස්ට්‍රාන්ට් එක දකින්න ලැබුණ එක ගැන හරිම ලස්සනයි හරිම කට්ටියට ඇවිල්ලා ඉන්වයිට් කරනවා බලන්න කියලා. අන්තිම වශයෙන් මට කියන්න අහන්න ඕනේ අනුෂ්ක ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඊයේ පෙරේදා ලස්සන ගේකුත් අරගත්තා. දැන් මේ ගේ මාර ප්‍රශ්නයක් නෙබා. මම ගයක් හදනවා. ආ මේ මුගේ ගයක් ගයක් හදනවා. මෙයා ගයක් අරගෙන. මුගේ ගේ හදනවා අපි අගෝස්තුවේත් වැඩ ඉවර කරනවා. වැඩේ ආ මට මරු ගයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට දෙන්නටම දෙන්නම දුලා ජනුෂ්ක දෙන්නටම කියන්නේ මොනාද මේ උගලොන්ව රෝල් මොඩල්ස කියල මේ ලංකාවේ සලකන බහුතරයක් ඉන්න සෑහෙන තරුණ පිරිමි ගෑනු ළමයි. ඒගොට බොකක්ද දෙන්න පුළුවන් පනිවිඩය දෙදස් විස්තුන වර්ශයමකොද අපි දෞදු හතරතිසි මේ රට ගොඩා කැල හැපීම එක මිනිස්සු පොර බැත් බැද හරි අමාරු කාලක යන්නකොට සහර වෙට මිනිසුන් ජීවිත බලාපොරත්තු කියන දෙවල් නැති වෙලා තියෙන නමු තොගොලොන්ගේ අමාරු කාලතම යෝගොලොන් ගොල වාසනා වැතිකරගත්තිල මට හැඟුණේ කොරන කලින් පස්සේ පස්සේ ඒගැන ලංකා ලෝකෙම තියෙන මූලික අවශ්‍යතාවලින් ගත්තම එන්ටර්ටේට්මන් කියන එක තියෙන්නේ එක එක තමයි මිනිස්සු සතුට කිරීම එන්ටර්ටේන කියන්නේ විනෝදාශවාදකයා කියනකෙන එතකට ඒක එකට තියෙනකොට දැන් කොරනෝගේ වසංගතයක් ආපුහම ඒක පස්සර කියලා මූලික අවස්ථා කෑමවීම ඇඳුම් පැළඳුම් ලෙඩ මේ බෙහෙත් ඒවා තමයි මුලට ආවේ. ඒතකොට අපි ආයෙ පස්සට ගියා. ඒ කියන්නේ අපි අවශ්‍ය වුණේ නැහැ අපි 20 30 ගණන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ. හැබැයි රට නෝමලයිස් වෙන්න ගත්තාම ආය මේක ස්කෝ ගෙරුවා අන්නේ හම්බෙච්ච හයිප් එක තමයි මං හිතන්නේ අපිට වෘත්තිමය විදිහට බලපෑවේ අපි ඉතින් මේ හම්බෙච්ච හයිප් එක අපේ වාසියට අපි හරවගත්තා හරවගත්තා ඉතින් මේ බලන් ඉන්න අලුත් තරුණ ළමයින්ට මොනාද කියලා ඒගොල්ලන්ට YouTube එකක් හදන්න ඩ්‍රීම් එකක් ඇති. ඔයගොල්ලෝ වගේ සිගර්ස් වෙන ඩ්‍රීම් එකක් ඇති. කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස් වෙන ඩ්‍රීම් එකක් ඇති. ඔයගොල්ලෝ වගේ ලස්සන ජීවිතයේ භුක්ති විඳින්න ඩ්‍රීම්ස් තියෙන ළමයි ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කට්ටිය වෙනුවෙන් අවසාන වශයෙන් මොනාද කියන්නේ happy hour program එක. ඇත්තනම රොයල් ගුප් පතක් කරන්න ඕන අපි කලබ් එකක් කියන්නේ අපි ඔක්කොම ඉවර කරන්න කියලා කෙටිය අපි කලබ් එකක් කියන්නේ අපේ වස්ති රෙස්ටරන්ට් ඒක බාර් අපේ ස්ටරන්ට් නේම එක ඒක බාර් ඒක බාර් ඉතින් මේ කන්සෙප්ට් එකට අපිට අපිත් එක්ක ඉන්න බිස්නස් පාර්ට්නර් තමයි රොයල් ගෲප් ඒකට ස්තුති සහ විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ෆෑන්ස්ලට අපි මේ තත්ත්වෙන් අපිට වැජබෙන්න නේ අනිවාර්යයෙන් අපි දන්න දෙයක් ඔගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අපි අත්දකපු දේවල් ඔගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න අපිට මේ තරම් දුරට අවුරුදු 6ක 7ක කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳෙන හිට ආදරේ නම් ගියේ ආදරේ හදවත තිබ්බ ආදරේ ඉතින් කාට හරි කෙනෙක්ට අපි දිහා බලලා හැඩයක් හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් හොඳම දේ අපි නෙමේ තමන්ව විශ්වාස කරන්න තමන්ගේ ටැලන්ට් එක විශ්වාස කරන්න තමන්ගේ ටැලන්ට් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් අසීමිතයි. follow your passion. passion good අපේ තියෙනවා ඒකට. ඕයි තමන් කැමතිදේට ඕනස් තමන්ගේ ටැලන්ට එක අපි හම ජීවත්න්නේ ආටිස් කෙන ජීවත්තන්නේ තමන්ගේ ටැලන්ට එකෙන් තමන්ගේ හැකියාවේ ලොකු ලොකු වැඩ දාහක් කරන්න අවශ්‍යනෑ එක හරි වැඩක් එකට කරන්න එකක් තමන්ට පුළුවන් දේවල් හැමකම ට්‍රයි කල බලට කමන්න ඇබයි කාලය යොදන්න එපා වැඩ තොගේකට තමන්ට හරි හැඩේ හදාගන්නකම් එකක් වෙනුවෙන් ෆෝකස් කරන්න එතකොට අපිට යොදන දේකට යොදන කාලය වැඩි වුණාම ඒකෙන් ලැබෙන බිනිෆිට් එකත් අවසානයේ මාර වැඩි එකක් කරගෙනට වරදින්න පුළුවන් දෙවෙනි වරදින්න පුළුව තුනහත වරදිනවනම් මූදට පයින්න කලින් ගැඹුරු බල්ලන්න ඇයි පම් මුදර පයින්න මොකක්ද පම් නෑ මං කියන්නේ මම මේ ජීවිතේ ජීවිතේ ගැන මං කිව්වේ බොර සෝරි මං පොඩි බරපතලයක් කිව්වේ මේක බරපතල නෑ බෑ ඒක පට්ට මෝඩ කතා කරන්නේ ඉතින් පයින්න කලින් නෑ නෑ වලකට පයින්න කලින් කියලා කියන්න එපා ඊළඟ හැම හැමදේම කරලා බලන්නවා කියලා කිව්වා නේද මං කිව්වේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමනේ එකපාර ඉවර කරන්න පුළුවන් දැන් මේ අපේ කතාවේ නෑ කමක් නෑ කියන්න බං කියන්න කතාව වැඩගත් නෑ වගේ එකපාරට ඉවර කරන්න පුළුවන් නැවත නැවතත් කියන්නම් මේ කවුරු හරි අපි වගේ වෙන්න හදනවා නම් අපි වගේ වෙන්න එපා ඔව් අපිට වඩා වෙන හොඳ ලොකු වෙනස් විදිිය විප්ලව කරන්න පුළුවන් අපි ඉතා අඩු තැන ඉදල පටන්ගත හමත් අඩු තැනකින්න අපි කවරගේ වෙන්නද මේ හදන්න තමන් තමන්ගෙන ටලන්ට විශවාස කරන මේ ටලන්ට විශවාස කරලා මිනිස් මේ කැමර පිටි පස්සේ මේ හැමතැනම මේවා මේ ඔක්කොම මේ නිර්මාණ බිහි කරන අලුත් කන්සෙප්ට් බිහි කරන තමන්ගේ හැකියාවෙන් ජීවත් වෙන කට්ටිය දැනුමින් ජීවත් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ලෝකේ වැඩිපුරම විකුණන්න පුළුවන් වැඩිම ගන්න විකුණන්න පුළුවන් දේ කන්සෙප්ට්. ඒක තමයි අපි දැනගේ වෘත්තිය. ඔව්. කන්සෙප් එක තම මිල කරන්න බැරි එකමද අපි දෙන්න විකුණන්නේ කන්සෙප් ඉතින් ස්තුති අපිට ආරාධනා කරුවට හිරු ටීවී සහ ඔයාට මෝටිවේෂන් අපච්චින්ම අපි දෙන්න ඇවිලා මෝටිවේෂන් ස්පංචි මෝටිවේෂන් අම්බන්ඩි ටැලන්ටක විශවාස කරන්න සියට සියක්ම තමන් විශ්වාස කරන්න සියට සිය තම විශ්වාස කරන්න සිරසියක් ටැලන්ටක විශ්වාස කරන්න කරන දේ විශ්වාසයෙන් පැෂන් පැෂනේට්ලි කරන්න කෙනක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ කරනකොට තමන් කරන දේ එන්ජොයි කරනකොට තමන් කරන දේ 100ක් තමන් ආසාවෙන් කරනකොට ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැතුව දියුණුව සක්සෙස් එක ඔයගොල්ලන්ට එනවා. එනවා. කරන්න බාල දේවල් කරන්න එපා. එපා. එහෙම කරගෙන යද්දී වැඩේ සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මුලම පටන් ගත්ත සල්ලි හම්බ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් කරන්න කියලා එහෙම බෑ. සල්ලි කියන දේ අයින් කරන්න මුලින්ම. දෙවනම සල්ලි. ඊට පස්සේ සල්ලි ඒ අනිවාර්යයෙන්. මම හිතන අපි හැමෝම ෆීල් වල පටන් ගත්තේ හරි ආසාවෙන් දේ කරන්න. ගොඩක් අපි වැඩකට එන්න කලින් දැන් මිලක් තීරණය කරන්නේ. මිල තීරණය කරුවා හැකි තමන්ගේ වැඩ ටික පෙන්නුවට පස්සේ. පස්සේ. වැඩ පෙන්නුවෙන් පස්සේ තමන්ට මිලක් නියම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොමත් ස්තුති අනුෂ්ක සලාජ් ආදරට මේ මන්ත මොකක්ද මේ ආදරේ සින්න බුරපිස්සු ඉතින් මම අනුෂ්කට ප්‍රාර්ථනා කරනවා දෙදස් තුනේ ලිවිං ටුගෙදර කොන්සෙප් එක ඉහලිම මෙයා කොන්සෙප්ට් විකරුණා කිව්වේ ලංකාවට ලිවිං ටුගෙදර කොන්සෙප් එක අති උත්කර්ෂවත් ලෙස මේ රෙස්ටොරන්ට් එක වගේම දායාද කරන්න ලැබේවා කියලා අපේ තඩීස්ට දුලාට්ට මම විශ්වාස කරනවා අලුත හදපු ගෙදරට කං ඊටිං වලින් තොරව ඊට ඊට ඔව් කං ඊටිං කං ඊටිං වලින් තොරව කං ඊටිං වෙන්නේ ගේ හඳුනින්න තමයි අද තොරව ගේ ඇතුළට යන්න ලැබේවා කියලා විශ් කරනවා රයිට් එහෙනම් බොහොමත් විශ්වාසයි අපිට කිතුනාට ඉතින් මේ හැපි අව ඔයගලන්ට ලබන සතියේත් ඔයගලන් ආදරය කරන තව එන්ටර්ටේනර්ස් දෙන්නෙක් වගේනවා ඉතින් stay tuned all right සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම